大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第三讲，神要对你说什么？试炼中要喜乐。 我的弟兄们，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。当忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。这个经文里面有试炼、试验，大体上呢。 它都是同样的一个意义，那也就是说，它按今天来说呢，试验、试炼呢，其实，在不同的整个的呃方式上呢，大概就好像说测验啦、考试啦、评估、嗯、检查啊，大概都是有呃不同的方式呃。 来达到同样的一个性质，就是来测试测试你啊，在这个属灵的意义上呢，那也是有这样的一个属灵生命的试炼或者是考验你。但我们按个人来说呢，其实没有一个人喜欢 <laughs> 啊，因为你在测验、考试、评估，嗯，这些。 等等的时候，你都会觉得哇，比较有压力，比较有紧张，然后产生这个害怕哦。有些人还有生理上的一些反应哦，肠胃不适啊，或者是心脏跳的比较快啊。有一些人呢，就可能在面对呃明天要有这样的测验的时候啊，晚上也睡不着啊，失眠，嗯，各种生理上的。 和生理、生理跟心理都可能产生一些的平常时不会有的，都因为你有面对的，就是所谓的呃测验呐、考试啦、评估、检查等等啊，所以是蛮正常的。所以有谁会喜欢呢？说实在，也没有人会喜欢的。但是在这个圣经里面呢，他却告诉着我们，就是你在。 百般思念中，要以为大喜乐。那说实在的，你真的会在这样的一个思念中有这个大喜乐吗？我说实在的，也真是很难找到这样的一个记录图啊。今天的经文呢，就告诉着我们，提到的就是在思念中，你要有这样的一个大喜乐。 啊，或许在当时的那个情况之下呢，你就是必须要面对出奇教会面对这个呃出去宣教的一些的压力，然后信主也可能就是一个很大的一个考验。 哦，还有有些时候在生活上呢，啊，因为你是基督徒，你也可能也会面对一些逼迫，所以有些时候你也可能就在当中有属灵生命的一个考验，看看你是属灵的生命到怎么样一个阶段，看你成熟吗？看你是否顺服，是否呃有这个信心？这些都是我们属灵的一个功课。所以当你看到这个经文来说呢。 说实在的，你对爱没有信主的人，他们当然会觉得莫名其妙。 <laughs> 面对各种的思念哦，这些思念可能就是一些呃问题啦、困难、压力、挑战。哇，我们还要大喜乐、开开心心。哇，有些时候真的是一种反常，所以对还没有信主的人真是很难接受。但是对我们信主的人来说呢，圣经明明就是告诉我们，就是你在思念中。 你要大喜了，为什么你要大喜呢？因为他告诉我们，当你经过了这样的一个试验的这个试验过后，你就会生这个忍耐。哦，当你有忍耐的生命，你就会有成功。这个成功来到的时候，你的生命就是完备又毫无缺切的。也就是说，你有丰盛的生命了。所以，对我们来说呢，基督徒呢。 其实我们真的是要带着一个很积极的一个呃态度啊，甚至就是一个反常，在思念的当儿，你还要哇非常的喜的来去接受着它啊。但是按我刚才所说的，也就是还没有信主的人，真的会觉得是莫名其妙。但是今天我们做一些反省。 因为当时的时代是雅各是如此教导，我们也看到好多的这个基督徒宣教士，他们出去真的是面对好多的试验。我们也看到好多的信徒，因为接受信仰呢，也面对好多的考验啊。但是今天我们来到我们的时代里面，或许我们没有在这个处境之下，但我们还是有一些的可能的一种。 各种的一些个人的问题、社会问题、家庭问题、工作问题，来到呃我们的生命呢里面，这些的问题都可能成为我们的一些的挑战、压力、困难，也会成为我们的这个呃属灵生命的一个呃考验，考验着我们是否能够继续以信心仰望主，是否继续。 的呃，坚持我们的这个信仰，那我们就是要去做一些的反省思考。我们可以说呢，这样的一个经文呢，我们可能或许也不是太陌生。我们常常也知道，就是思念呢是对于我们来说是一个变相的一个祝福，我们大家都或许知道。所以这个道，我们也是听了。 啊，我们也点头，啊，好像我们收到了。但是，当我们实在处在那个处境的时候，我们真的是要问自己：你真的是在百般思念中能够大喜乐起来吗？我想，我真的是很少看得到。通常，一般上我们就会在当中，我们会先埋怨，然后我们就会自娱。 真的是上帝对我的考验吗？我们真的会埋怨上帝，为什么你要这样对我？我们很多时候呢是很难，呃，带着一个很积极的态度来去在试验中，来去有喜乐，然后希望在这个试验里面我们能够有忍耐，然后忍耐坚持，我们能够成功。我们成功后，哇，我们的生命就是丰盛了，我们就是完备了。啊，说实在的，我看到的呢，其实很多。 都是信徒非常呃无奈、很消极的啊，没有办法，我就接受这样的一个考验，呃，很没有办法，我就接受这样的一个思念。但在这样的一个没有办法、消极的接纳当中，还有人能够啊呃呃，就是开口很喜乐的感谢主啊。说实在，也真是很少看到。不过呢，说实在的，这就是神今天对你。 所说的话，你要有丰盛的生命呢，你就要经历生命中的试炼。我们一起祷告，天父上帝，我们可以说，我们的生命如果没有经过试炼，其实我们真的是非常的平凡，也非常的这个无知的生命。所以，我们生命里面或许会有思念的时候，这些思念都是要帮助我们，让我们反省生命。 也是要让我们，能够仅仅依靠这主你，让我们在当中呢，我们更能够去学习成长。当我们去成长的时候，我们的生命才会丰盛起来。所以帮助着我们，让我们真的是落入这样的一个情况之下，我们带着一个感恩，我们也很积极，也非常勇敢的。 来去面对，所以当中，我们或许信徒也正在这样的一个处境里面，不论是在家庭、工作、社会问题等等，或许也正是在试炼的当儿，祈求主你坚强着我们每一个人。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。 请代为转发，转发就是宣教。也欢迎你留言，给予鼓励，彼此分享。